Uite, astăzi vreau să-ți improvizez despre a înfrigura. M-am îmbrăcat, e un frig afară de luma numa. <laughs> M-am îmbrăcat, mi-am pus șoseta cea mai groasă, uh, geaca cea mai groasă <laughs> și când am ajuns aici la ușă, nu mai vreau să plec. Deci m-am plictisit atât de tare să mă pregătesc pentru frigul de afară, încât nu mai am niciun chef să plec. E groaznic am frigura. Tu cum te descurci cu frigul? Ceau!